Des erreurs, si je puis dire, sont euh, quasiment normales de la part d'une organisation qui est dans la clandestinité, qui a toujours fonctionné de manière secrète, etc., qui tout d'un coup a été surpris par une révolution et surpris par leur arrivée au pouvoir. Et donc ils n'avaient pas l'expérience, ils n'avaient pas les compétences. Euh, une de leurs principales erreurs a été d'agir de, de manière un peu trop brutale, de ne pas être allé selon les étapes petit à petit. Regardez la manière dont réagit le pouvoir islamiste tunisien. On fait une troïka, on s'allie avec les civils, on avance et on recule. Il y a un aspect plus politique en réalité dans le mouvement islamiste euh, tunisien, du moins au niveau de sa direction, qu'au niveau des frères musulmans égyptiens. les frères musulmans égyptiens, ils ont, ils ont eux-mêmes construit le consensus social et politique pour se faire chasser du pouvoir. Eux-mêmes l'ont construit, avec leurs, erreurs. Hein. Et ce sont notamment ils ont voulu s'accaparer rapidement les, les, les comment dirais un certain nombre de, postes administratifs dans le cadre d'une administration égyptienne formée de 6 millions de fonctionnaires, formée de corps professionnels qui ont des intérêts à défendre. Et ce sont euh, euh, aussi bien les élites administratives que les anciennes élites évidemment du système de Moubarak, que les élites militaires elles-mêmes qui était un tout petit peu euh, humilié par la manière dont l'ancienne direction de l'armée a été chassée par Morsi, que, évidemment, les élites médiatiques, et c'est là la différence avec la, avec la Tunisie, c'est on a affaire à, des élites médiatiques d'une importance extraordinaire. on peut considérer que, véritablement, Morsi a été lynché médiatiquement, avant d'être lynché euh, politiquement. Hein. et, une des, des, un des éléments les plus importants à avoir en tête, c'est que de manière significative. ce que les, islamistes n'ont personne dans ce milieu-là. Or, l'ensemble de ces, de ces leaders d'opinion, de ces journalistes, de ces intellectuels, eh bien, s'ils ont remis en cause, le, euh, ils sont attaqués à Moubarak avant la révolution du 25 janvier, eh bien après, la, une fois que les, islamistes ont gagné, ben, ils ont passé leur temps à critiquer ce que faisaient les islamistes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, ces stars médiatiques, ces journalistes de la presse et ces, émissions talk-show, etc., ils ont finalement euh, monté en épingle toutes les erreurs qu'ont fait, fait les islamistes, et c'est eux qui ont préparé euh, l'opinion publique à la descente dans la rue du, du 30 juin, qui a été une descente dans la rue inouïe. Je, n'ai jamais vu ça, j'étais là-bas, je n'ai jamais vu ça. C'était extraordinaire. Et euh, également alors, vous savez que cette descente dans la rue du 30 juin a été, euh, a été faite à, l'appel du mouvement Rébellion, de ces jeunes euh, qui ont émis une, qui, ont proposé une pétition à la signature. Quand on s'est aperçu que la signature de pétition donnait des résultats, que les gens ont signé vite, eh ben, elle a attiré un certain nombre d'acteurs, hein, tout le monde. Elle a attiré les partis politiques de l'opposition non, euh, non, non islamistes, elle a attiré les anciennes élites politiques du système de Moubarak, ça c'est très important, elle a attiré également une partie des, des salafistes du parti Nour qui ont été lésés par, par les islamistes, par les, frères musulmans dans la distribution des postes. Et surtout, surtout, elle a été encouragée quotidiennement par ces émissions de télévision dont je vous parle. Et on peut considérer qu'en réalité, les vrais leaders du mouvement rébellion, ce sont les grands journalistes euh, qui, tous les jours ameuter la population pour signer la, pétition et pour euh, organiser sa descente euh, dans la rue du, du 30 juin.